Saluton al cio, jen i vudia via dio. Ho dio mi simple volus doni al vi gista tigon pri la aferoi cuin mi faris lasta tempe. Do, anue mi spectis la novan filmon Predator. Mi opinias che la nova filmo estas feca, gi estes iu mette musa, gi havas calcaina musa in momento, in se generale la racconto, la actorado, et la speciale efficui in la filmo estas tutte acai, cae mi ne povas credi, cae oni povas tiel bone detrui, tiel bonan raconton, char Predator estes uno el le plei bonei filmoi, au mi, mi supposes gi estes uno el le plei bonei um, ah, oh, kiel nomi gin? Mi, mi honeste ne povas eh, didi giuste nun, sed uh, se vi spectis la anuan predator, kai la duan, kai ec la predator contra uh, eh, aliteranoi, la alla filmoi estes bonai, la anua filmo estes la plei bona, kai la aliei estes uh, bonai, sed ne tiel bonai. Sed ci lasta filmo, kiu estes nun en la kineio, gi estes absolute bovo fecajo. Mi tute ne recomendas ke vi iru kai spectu gin. Do krom tio, uh, hodiau mi denove idis al curatsisto, uh, cera eble vi memoras che in miei antiauai filmoi mi diris che mi havas la pomon, uh, cae mi devas havi ultrasonon por a uh, controlli che gi ja estas la Do mi havis la ultrasonon, uh, cae hodiau mi idis al mia curatsisto, qui inspectis la ultrasonon, legis gin, cae tiam diris, yes, estas 99% uh, da chanso che mi havas lipomon. Uh, cae por tiui cui ne scias, cer unu el vi facte demandis min per uh, lipomo estas benigna tumoro, cae tio signifas che gi estas tumoro, se gi ne moretigos min, cae tio estas bona afero, cae gi ne farigios cancero. Do, la curacisto simple recomendis an mi che mi rigardu gin ne penso ti o mote char gi simple estos con mi dum la tuta vivo domines ti es kion mi faru char mi diris al inu chu mi bezonas kirurgion per forigi gin el mia accelo char gi o mete genos min kai li diris nur se gi mute genos vin mi recomendus ke vi faru tion domines ti es kion vere fari do uh, ancao Por tiwi kiwi nes tias, um, Lipomo, pomo che mi jam dire se benigna tumoro, sed ancau oggi simple estas. Gi havas aspect on the pilco, gi estas maso da grasso mi supposas in unu loco do gi farigias pilcetsa gi esas uh, ci tie sub mia accelo mi ne povas vere montri gin giuste nun nu eble mi ne mi ne faru ci tion cer esas in youtube mi ne scias cion fari per gi do yes esas im stranga per havi gin tie sed mm, la curacisto e ciui al ili diras che gi estas benigna do mi ne devas timi do mi supposas che mi devas fidi ilin sed mi ancora ne sen sentas tiel bone char mi havas ion fremdan en mia corpo. Do, krom tio, yes, mi spectis la filmon, um, mi iris al curacisto, kai ancao mi comences lerni nova in um, in por mia actora curso. Ca mi iam faris la anuan on de mia actora curso, se mi net certas ciu mi vere volas daurigi gin, char mi mi opinias che la plei parto de la aferoi, cion mi iam lernis mi mi fakte jam ledenis anta al mia chvaris la kurson mi mem ledenis al mi ledenis an anta oi kurso do mi mi sentas kvazo mi simple el spezos monon sen rezulte sed mi jam diskutis chiti on kun ai ali ai kurson noi kai kelkai el ili didis la samon aferon sed la play parato de ili fakte didis oh vi simple devas attendi attendu gis la dua semestro kai tiam vi pli bonis tias cer en la nua semestro oni simple devas presenti la baza in aferon para tiwi kiwi ne esas tiel speretai pri aktorado. Do mi ne scias kion fakte fari pri tio. Do tio esas cio, se vi shatis citi un filmeton, vi scias kion vi devas fari, gin, disconigu gin, abonu mian kanalon se vi ancora ne abonis, ka mi vidos fin cio in la veronta filmo. Ka se vi ne estos tie, mi trovos fin, ka mi enmetos lipomon sub vian akcelon.